אז למה אנחנו בכלל משתמשים בכפות קטנות? כפות הקטנות שאנחנו מכניסים את ארבעת האצבעות והאגודל פחות או יותר משוחרר, עובדות מאוד מאוד מאוד טוב על תפיסת המים. מה זה אומר? זה אומר שבכל גריפה אחרי עבודה עם הכפות הקטנות, אנחנו יכולים לקחת יותר מים לאחור, זה אומר שזה מייעל לנו את המהירות, ובעתיד אנחנו יכולים לשחות הרבה יותר מהר. סיבה נוספת ומדהימה, במידה ויש לנו עומס בכתפיים ואנחנו לא רוצים לעבוד על העומס הזה אנחנו יכולים לעבוד עם כפה ולייעל גם עם הכפה הקטנה את הגריפה בצורה מאוד מאוד טובה. אז תשתמשו בכפות ותרגישו בפרק זמן מאוד קצר איך הגריפה שלכם משתפרת וכמובן דרך זה גם הגלישה וגם המהירות.